Kalau episode kedua kemarin kita bahas tentang possessive noun, sekarang saatnya kita melanjutkan materi. Yakni pembahasan kita hari ini adalah tentang possessive adjective. Hello happy, happy learn English with happy underscore Shuan. Apa itu possessive adjective? Possessive adjective adalah kata-kata sifat yang menjelaskan tentang kepemilikan dari noun yang di dalam grammar, cara penulisan possessive adjective ini diletakkan tepat sebelum noun yang dimilikinya. Adapun macam-macam possessive adjective adalah my, your, his, her, they, our, and its. Di sini repeat sekali lagi, my, your, his, her, their, our, and its sekali lagi my your his her their our its my your his her their our its my your his her their our its lalu bagaimana cara penggunaannya dalam meletakkan kata-kata tersebut dalam suatu kalimat contoh yang pertama this is my beloved sister her name is Zaza This is my beloved sister. Her name is Zaza. Kalimat ini memiliki dua possessive adjective. Yang pertama adalah my beloved sister. Kata my beloved sister adalah possessive adjective. Ditandai dengan kata my kemudian diikuti dengan nounnya atau kata bendanya berupa beloved sister maka my beloved sister termasuk possessive adjective. Kata yang kedua dalam kalimat ini yang termasuk possessive adjective adalah her name. Her masuk ke dalam possessive adjective. Kata setelah her dinamakan noun yang mengikuti posesifnya. Maka otomatis kita sebut dengan possessive adjective. Contoh berikutnya, I will buy your shoes later. I will buy your shoes dalam kalimat ini terdapat satu possessive adjektif, yakni kata your shoes. Well, happy words seperti biasa, soal satu untuk kalian, yakni tolong berikan perbedaan antara posesif noun dan juga posesif adjektif. Tuliskan di kolom komentar, nanti di sini akan cek dan yang paling betul akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di setiap akhir bulan. Oke, okay, happy years, thank you.